这个礼拜重要的日课吉凶之前，先荣老师跟大家先拜个年，祝大家在兔年可以行大运，一切都可以好事成兔哦。好，首先呢，让我们来看一下在当周的重要日课吉凶。在周一的部分呢，我们会迎接的是大进贵人的日课，而在当天呢，最大力的时间点，当然就是在当天的午时了。 那么可以运用呢，在上午十一点到下午一点的这个时刻，不妨运用这个时刻呢，跟亲友们哦可以会合，比如说有聚餐啊，或者是大家可以一起话家常，都会是不错，可以凝聚整个家族的向心力的时候。再来呢，要特别提醒一下，当天我们逢到了这个财离的这个星数的一个影响，所以呢，在当天呢。 一定呢，记得要把红包包出去哦，才能够破解这个财离心术的一个负面影响。给了红包出去，那么你如果要小赌一把，才比较不会输哦。再来呢，就是周二这一天，我们会迎接的是开泰求子的日课，而非常大力呢，想要求子的夫妻们，可以运用当天的未时前往到有供奉。 这个祝生娘娘、七娘妈或是观世音菩萨的庙宇去祈求赐旨。那么喂时呢，就是我们下午的一点到三点的这个时刻。那么针对其他的朋友想要开运转运的话，不妨可以运用在这个时间点，帮自己剪指甲，或者是我们要做刮痧来帮我们的经络理气做一个调理哦。而针对周三这一天，我们会迎接的是麒麟日。 那么他非常大力，荧幕前男性朋友哦，不过要特别提醒一下，在当天的祈福事项可就要特别留意了，因为当天有逢到了月破大号的一个干扰之下，所以呢，我们要做的是用改运来去做解套。那当天非常适合去祈福的是，比如说我们要转运。 或者是说，我们要求月姐跟天姐的扶持，所以呢，在当天在祈福的时候呢，尽量是以感恩来祈取代你的一个祈求的项目，会比较理想哦。那么在当天，同时也逢到了迎财神哦，所以呢，在当天我们的贺词可能要改一下，不是要让我们财源滚滚来，而是感恩财神呢。 历年来的照顾，也请他今年继续的庇护我们哦。再来呢，就是周四这一天，我们会迎接的是董公选药的即客。那么在当天呢，如果我们有要针对环境做一下整理的时候，要扫的时候，记得要往屋内扫，这样子才可以把福气都聚集到屋内哦。那么在这个过年期间所整理的这些垃圾呢，不妨呢。 等到我们开工之后才丢弃哦，才可以呢，让这个气啊凝聚在家中久一点。那么再来就是在这一天呢，呃，也是逢到我们的这个农历的初五哦，所以呢，它也是适合我们可以形式上做一个开工的一个动作。会建议大家呢，不妨就是打开手机或是打开你的笔电，然后我们可以先做一个。 整理我们的这个桌面的动作，比如说把相关的 A P P 先都归类好，或者是把我们的桌面重新做一个整理，让你在新的一年呢，真正要启动、要上班的时候呢，你才可以一目了然的找到你相关的资料哦。那么同时也会建议在这个时候。 要把信件整理一下，乐色信啊，或者是广告信件，都把它通通删除，也可以让你在新的一年在业务上能够更加的蓬勃发展。那么再来就是呢，这个主要的清理动作是为了要配合我们当天月空的这个星宿的影响，所以抛弃掉过去的一些包袱，把一些不必要的东西在当天舍弃掉，都会是相当加分的。 同时也要提醒大家，在初五这一天，除了是适合我们呢可以就是开工的日子之外呢，它也是一个很适合我们帮这个新的一年度呢决定我们新的学习方向的日子。所以，不妨好好运用在当天的上午之前的这个时段，好好的想清楚，在这一年呢，你想要学习什么样的东西，想要能够在哪些专才上面又可以大展身手。 不妨就往这个方向去激进哦。那么在当天呢，适合开工的时间呢，有分三个时段。第一个时段是我们卯时，也就是凌晨的五点到七点；再来就是我们的巳时，就是九点到十一点；以及我们的午时，也就是上午的十一点到我们的下午一点整。要特别提醒一下，在当天呢，如果有要拜拜的朋友们。 记得呢，不宜往南方拜。还有呢，如果你的主祭者，也就是持香的朋友，尽量呢要避开属老虎跟属龙的朋友在这一天哦。如果你在这一天呢必须要开工的话，请你要回避，尤其是当这个炮竹点燃的时候，才不会让你的好运也被吓跑了哦。 再来呢，就是针对周五这一天，我们会迎接的是天月德合的日子哦。这一天除了很大力安葬进塔之外，其他的吉喜事其实呢是属于中庸的，所以呢会不建议在当天去使用哦。再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是人日瑞彩的日子。那么当天同时也逢到了天罡日哦。 所以会建议，如果在当天要庆祝人日的时候，最好的首运开运的方式，就是在当天避开吃牛肉以及相关的加工食品哦。再来呢，就是在当天的二十三点二十分，我们会迎接上旋这个日课啊。所以呢，如果我们想要祈求新的事项，或者是新的展望、新的希望。 都可以在这个时段，也就是在我们的二十三点二十分之后，一直到半夜这段时间哦，运用这四十分钟的时间，把你在当年度的心愿，把它列一个清单下来。那么我们在年底的时候再来做一个考核，看看你的完成度达到多少哦。再来呢，是针对周日这一天，我们会迎接的是祈福的吉日哦。 那么在当天呢，也是适合开工的日子。不过要留意一下时辰呢，只有一个，也就是在当天的午时，从上午的十一点到下午的一点整。要留意的地方是在当天不宜往西面的方向祭拜，同时属蛇跟属猪的朋友，请一定要回避哟，不要当主祭者，又或者是逢到鞭炮。 想起的时候一定要回避才是可以守运的，知道。再来当天呢，除了很大力开市之外呢，也很大力有入宅需求，或者是我们想要纳财，我们要整理我们的聚宝盆，也是很适合在这天重新把它做一个整理。然后呢，在当天也很适合出行出游哦，有相关需求的朋友们都不妨可以安排一下。 那么以上呢是针对当周重要的日课吉凶以及要注意的事项。再让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是我们属猴子的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当周啊，这三个生肖呢？ 请务必要合理的去安排时间，这会是你们在当周成败的最主要的关键。因为有很多的事情会摆在眼前，所以请你务必要分清楚每件事情的轻重缓急，然后要有条理的去进行。那么在当周就会是万事 OK 哦。那么在当周呢，我们的这个运势其实会有点开低，然后走高的状况。所以在开始的时候，也许你会觉得有些你被。 交办的事项，或者是被吩咐要进行的业务呢，让你感到很为难。你可能会觉得，哎，我在思前想后都不知道要怎么样去进行哦。没有关系，你要尽量去设想所有的计划，然后去想看看他们有什么不足之处。而在周三之后，自然就会有贵人的一个指引哦，他可以透过一些。 呃，沟通啊，或者是你们的一个聊天的状况之下，可能就是几句，重点呢就让你会有茅塞顿开的感觉，让你呢可以很顺利的在当中出色的完成你当周的任务哦。好，再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于需要保持专注的一周哦，因为在这个礼拜你们的效率呢是相当低下的，因为你非常容易分心，所以请记得你们要尽量努力的保持专注度，并且要运用这一周呢原始创作的这个能量爆发的时候，来寻找解决的方案，来让你可以对一件事情的解答能够产生新的想法。 还有在当周尽量不要去低估情势哦，因为我们可能就像在外表上很难去分辨铅气球跟能飞的气球一般，所以呢你在判断事情的时候，也不要只判断它的外表或者是外观就去决定它的简易度哦，有可能你会低估情势哦。那么保持合理谨慎的一个模式呢，这样的一个态度呢，就可以在当周在你的计划的时候呢。 能够更有信心的去往前去进行跟执行，那么在当中你难免可能内心会觉得有一点点的矛盾，会有这样的一个 conflict，但是呢，你是可以顺利的透过自己的成长达到一个平衡的。也许你会有一股冲劲，但是呢，请你只要提醒自己，我要考虑到后果，这样子呢，就可以让你这个心境上呢起伏不定的一个状况呢。 不会影响到你做正事哦。那么在当中呢，我们的情绪呢，也有可能一下子热情，一下子乐观，一下子忧郁，一下子自我怀疑，在这当中徘徊。但是只要你能够适时的把自己拉回，都是没有问题的。当周要留意的天数比较多，有三天，除了周二之外，还有周五以及周六。 那么在当中呢，属老鼠的朋友，我们的开运花呢是鸢尾花。鸢尾花它虽然有非常粗大的根，然后有宽阔如刀的叶子，然后它有非常强韧的生命力哦。但是由于呢它是制造香水的原料，所以呢大家对它呢是非常的尊重的，而且它也非常广泛的被使用。因此它的祝福之下，也就是优美。 Graceful，而受到他祝福的属老鼠的朋友们，在当中呢，总会让人家觉得你们具有柔美娇媚的气质，对于社交的部分是非常加分的。但是呢，却有时会让人家误会你是不是游戏人间的这种个性哦。所以呢，请务必要表态出你其实对于未来是有一番的规划，这样子人家才会觉得你又会念书，又会工作，又会社交。 会觉得你是一个 all rounder 哦，那这样的人生不是很美满吗？好，再来呢，下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当周呢是属于要定制清单的一周哦。而在这个礼拜呢，你们总会呃觉得是说你会不知道方向性哦，所以在这个时候要建议你们呢，可以做出一个类似像 bucket list 的东西。 有些人会觉得，哎，老师，这不是遗愿清单吗？好端端的，为什么要让我去做这样的一个清单？其实呢，我们只是要效仿他的精神跟做法，而最重要的是呢，他可以让我们在每个年龄层的阶段的时候，让我们生活更添加意义哦。所以呢，我不会认为呢，我们主要是要去制作一个检视清单，看看你在三十岁的你。 四十岁的你跟五十岁的你，你完成了哪些在那个年纪你必须要完成的事情哦？所以在这个礼拜呢，支持你们呢，要多加去思考你想要从生活中得到什么。那透过这样的练习呢，可以提供让你对于生活呢提高更多的洞悉力之外呢，它也可以让你更全面的去理解什么才是可以真正给你带来幸福感的小东西哦。 那要提醒你们呢，在当中呢，其实你会不断的去做自我反省，因为你才可以去真正的去意识到什么才是你要的。但是呢，这样的一个动作的时候，也有可能带来一些负面的东西，比如说你会怀疑，你会忧郁，你会觉得怎么我到现在可能一事无成，或者是我怎么这么半吊子。 都没有关系。当你发现你可能对某些事情做得不够到位，或者是有些遗憾的时候，它也代表是你有更多的时间去检视跟去从事这件事情，让你呢可以重新去探索它哦。所以呢，请不要卡在这样的一个情绪太久。那么再来呢，在这个礼拜呢，你很有大的机会会是在你的这个家庭跟事业的生活当中徘徊哦。 但是呢，请不要忘记，也要多放一些重心到自己身上。毕竟要先爱自己，才能够爱周边的人，你说是吗？而在当周我们要留意的天数，有一天是周三。而针对属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是风信子。那么圣经上有所谓的三股的百合哦，或者是晋级间的百合，就指的是风信子。 那么它是原产于在中东地区，在沙漠和花这个荒地的随处呢都可以盛开哦，所以它会让很疲惫的这些旅人呐感觉到被安慰到，因为呢他们可能在这个呃荒地呢忽然见到了这个花，所以呢它的祝福之下呢就代表的是休息 （rest）。受到他祝福的属牛的朋友们呢，在当周其实你们的。 这个心胸是非常宽广的，而且你相当的需要给自己一些时间呢，去重整步伐，去休息哦。所以跟你接触的人呢，总会觉得可以感受到一股非常稳的这个气息，还有在心灵上呢，也可以得到对应的一个安慰哦。那么当你觉得周边的人呢，想要在你肩膀上休息片刻，或者是想要找你呢？ 呃，小聊一下来得到心情的舒缓的时候呢，这个时候请不要吝啬的安慰对方哦。再来呢，下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当周呢是属于受到情绪支配的一周哦。而在当周要特别提醒一下，因为你们十分的敏感，就像猫科动物一般哦。 一点点的小动作都会让你紧张、警惕起来了，所以这可能会延伸出一些在生活上或是在工作上的问题哦。尤其是你周遭的人可能会给你一点建议，可是你却觉得这好像是批评，所以我们要尽量用好的方面来去看，这样子呢，你才能够更精准的去理解别人想要表达的意识，而不是把这一股直觉呢用在敏感上，而变成了一股。 副作用哦，那么在这个礼拜呢，呃，跟你亲近的朋友呢，呃，他们就是很适合呢分享经历呀，还有感受的时间点，这可以让关系呢更加的和谐。不过要注重的是呢，你所表达的方式哦，才不会让别人觉得你一直受到情绪的支配。再来就是在这个礼拜呢，不要一股脑的呢把一些比较。 不该说的言话，好可以说出来哦，因为这可能会让你在交流的时候呢，无形中冒犯到别人。所以，如果你有跟走村，或者是有跟亲友，呃，就是拜年什么的，请记得呢，少说哦，然后呢，精简的讲一些拜年的话，会是比较理想的。那么在当中呢，商业行为或者是。 跟金钱相关的这些东西呢，都尽量会建议要暂缓一下。可以的话呢，把一些关键的决定留到隔周再来处理，会是比较理想的哦。那么在当中我们要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周四。而针对属老虎的朋友，我们当周的开运花呢是螺旋仙材，在欧洲灰墙铺草。 的这个铺瓦的屋顶上呢，它长满了整片哦，所以呢，这样的情景其实一点都不稀奇。主要呢，它就是代表的是像被绿意所覆盖的生活，让整个气味相当充满了安乐的感觉。所以它祝福之下就代表的是 feel at ease，安乐。而受到他祝福的属老虎的朋友呢，也代表的是其实你在这个礼拜。 性情上呢是相当的，给人有这种稳重的感觉哦，所以只要跟你有所接触的人呢，都会有这种安逸感、安全感。那想要进入婚姻的这种感觉呢，也会提升。但是呢，要注意哦，这也代表的是你可能会缺乏了一点危机意识，而更多的依赖性也会在当周给养成哦。再来呢，下一个生肖是针对属兔子的朋友。 属兔的朋友呢，在当周是属于脚踏实地的一周，而本周呢，脚踏实地呢，跟纪律严明呢，是你的代表词哦。那么在当周是非常有利让你去完成你的工作，尤其是属于 routine 的工作。那么在处理的时候，请务必要注意一下细节，因为在这个礼拜很多事情对你来讲可能有点缓慢，有点单调，所以呢，你会变成是。 没有这种被需求的感觉，而变成有一点点的挫败感。可是其实你在做的事情都是平时在做的呀，所以我们要用另外一个角度去看这件事情，尽量用正面的角度去看待它。在这样的状况下呢，它也代表的是你一切事情其实都是很顺遂的，并没有什么呃太需要你去处理的一些烦事或者是琐碎的事情。 所以我们的这个财运呢，也会是相当的稳定的。只要你碰到挑战的时候呢，如果它是牵扯到跟道德或者是情乐有关的时候，坚持好自己的立场，就万无一失了。那么在当周呢，我们要留意的天数有一天是周五。而针对属兔子的朋友，我们在当周的开运花呢是仙客来。 仙客来，它在过去呢，大多都是野生的，而且通常都是重点的栽培在温室里面。但也或许是因为这样子，即便非常美丽的它呢，它的生命力也会稍微的脆弱一些。所以呢，它的祝福之下就代表的是 introvert 内向。而受到它祝福的属兔子的朋友们呢，在这个礼拜呢，你话不多。 心肠很好，但是呢，还是难免会被误会，因为你没有为自己去辩解，你没有为自己去上诉，所以很容易呢，呃，被别人贴上一些莫名其妙的标签呢，而造成一些无辜的损失。所以这个时候呢，请你要克服一下自己不多话、内向的这个问题哦，还是把这个开朗、风趣的这个一面呢，展现在他人面前呢。 再来呢，下一个生肖是针对属龙的朋友。属龙的朋友呢，在当中呢是属于可以保持自我的一周哦。而这也代表的是呢，在当时呢，你要可能觉得是小问题的事情，你可能没有很重视的事情呢，忽然在这个礼拜呢，就好像一只熟睡的狗忽然清醒，然后对着你咆哮一般，呃，忽然变得一一个很难处理的事情，无法低调处理掉的事情。 无论他是什么问题哦，请注意，他可能都会跟你的独立感和个性是有关的。如果有人试图想要让你屈服于他们的意志，那么你在这个礼拜这个特质就会激发你要为自己挺身而出。所以，请你要带上你的勇气跟信心哦。他们在这个礼拜呢，是可以让你在行事风格上维持你的独立性哦，还有保持一致性。 所以，请你不要在认为不妥的地方去妥协，尤其是跟你的事业或者是跟你的生活相关，你都要把你心中的那把尺给拿捏妥当。而在这个礼拜呢，也切记不要用讨价还价的方式呢去当做你的筹码，对你会是相当不利的哦。那么在当中呢，我们要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周六。 而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是苏格兰松。那么苏格兰松它的生长是相当缓慢的，必须要花上大概四百年的时间才能长成一棵四十公尺高的大树。那么它慢慢生长成大树的过程，就好比一个人大器晚成。因此呢，它的祝福之下就代表的是晚成。而受到他祝福的属龙的朋友呢？ 或许呢，你会觉得自己的这个成长啊，或者是改变啊，相当的缓慢。但是最终呢，你还是可以看到很好的一个远景跟未来。所以在互动或者是在感情方面呢，也不例外，都不要着急哦。再来呢，下一个生肖是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在当周呢是属于需要自我推销的一周哦，而这也代表的是呢。 也许你会把自己放在一个有框架的一个环境里面哦。当然，我们在生活的这个社会当中呢，也是有一点限制的。所以，热爱自由的你们，偶尔会觉得有一点沮丧啊，所以会比较想要叛逆去突破眼前的一个状况。那么，会建议你们呢，在工作方面呢，这个礼拜你就可以运用这样的一个叛逆的性质呢，来去强化自我推销的部分哦，可以把。 这个自己的这个想法，或者是你所想要表达，在这个礼拜呢做一个强化，尤其是针对呢，我们如果是做零售跟销售的朋友们，在这个礼拜你们的口条会特别的流畅，非常的激进灵敏哦。你的这个呃，做协商的部分呢也会非常适合，所以呢，如果有要去谈任何的案子跟条件啊，在当中是非常大力的哦。 那记得在这个礼拜也要继续的保持纪律，因为呢，它会是你在当中最主要的一个挑战。所以呢，千万不要为了要达到你的高业绩啊、效率啊，然后打破一些基本的原则哦，不然呢，他们可能都会带来一些负面的影响。那基本上在这个礼拜维持健康也是很必要要做的哦，所以千万不要暴饮暴食，哦，或者是呢，我们可能就是打。 破了你的这个正常的生活作息哦。那么在当中呢，我们要留意的天数有一天是周日。而针对属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是带销花。带销花呢，它是在傍晚时刻才会开花的，而且它会释放一整个晚上的香气，一直到第二天的晚上的清晨，它才会凋枯哈，才会凋谢。 所以呢，他的祝福呢就代表的是夜行性，而受到这个祝福的属蛇的朋友呢，也代表的是你们具有这种享乐的天性哦。那么对于你的另外一半来讲，最好他也是要能够像你一样，是属于能愿意享受人生、及时享乐的类型哦。那么这样子呢，你们才会有能够像朋友一般，又像情人一般。 哦，就像家人一般的相处关系哦。好，再来呢，下一个生肖是针对我们属马的朋友。属马的朋友呢，在当中呢是属于可以多凑热闹的一周哦。所以在这个礼拜，你们是一动不移静，闲暇之时呢，也可以多运用这个时间呢去阅读哦，是会很容易有很大的收获的。 也建议你们可以到人多的地方去凑热闹，会有助于去提升你的运势。那么在这个礼拜，你们得财不费力，只要你推行理财计划，就可以水到渠成。那么在当周切记要跟人呢，好要记得要去妥协，或者是你想要呃针对一些事项呢去呃抱歉的时候呢，就不要硬撑着面子哦。 该在适当的时间讲，就应该在对的时间点去讲哦，效果才会比较好，而处境呢也才可以逆转，变成让你站在上风哦。那么在当中呢，遇到事情的时候，你总是能够深入去分析，所以再难的繁杂的事情呢，也都能够妥善处理，所以是相当大力去处理一些事情的时间点。 而在当周呢，我们运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对我们属马的朋友，我们在当周的开运花是雪花莲。雪花莲是重生在地中海沿岸，或者是散布在地中海上的小岛，它是透过这个清爽的海风所培育而成的植物。所以呢，它的祝福之下就代表的是海风。 而受到他祝福的属马的朋友呢，就像拂面而过的海风，有爽快的个性，同时也备受众人的喜爱。但是你的个性其实是会有一点侵蚀性的，也就是说，即便呢让人家感觉到温暖，感觉到有点味道，但是呢，其实你也会慢慢的去受让他人感受到受伤，或是感觉到刻苦的这一一面哦。所以呢，请你务必呢也要。 减弱你的这个攻势哦，让对方呢可以慢慢的去适应你，这样子才能够谈一个长期的感情哦。再来呢，下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在当周是属于决心满满的一周哦，而充满动力、雄心跟决心是你在当周的代名词，非常大力工作跟财运的一周，所以不但唯一不建议的就是去处理法律跟执行。 呃，法律相关的东西哦，呃，在这个礼拜呢，你非常擅长呢，像棋手一般去使用策略，然后会深思熟虑去计划你的一些动作或者是动机。但是相对的呢，它也代表的是呢，因为你事情都必须要面面俱到，都必须要踩在点上，所以是不适合去呃有这种侥幸或是赌博的形态出现。哦，所以对于。 比如说，想要大方面的去调整一些业绩相关的东西，或是数字的东西，就要特别的去谨慎，有没有办法做到位？那就不建议你们去呃做一些你们没有办法兑现的承诺，或者是没有办法做到的数字哦。那么在当周的星数呢，可以给你们带来信心跟力量，去对抗分支哦。 因为呢，在过去你可能很容易就会妥协，或者是选择就是回避掉。但是在这个礼拜是很适合去创新跟打破框架的，所以不妨呢把你的决心一次到位加满哦。那么在当周呢，我们要留意的天数有一天是周一。而针对属羊的朋友，我们在当周的开运花呢是芙蓉花。那么芙蓉花它在早上的时候颜色是白色或是粉红色的。 到了午后，它就会变成大红色。那么在短短的时间，它有这样大的一个变化，所以呢，它是相当特殊的花种。它的祝福之下，就代表的是早熟。而受到这种花祝福的你们呢，多数也是属于比较成熟、比较早熟的。那么周围的朋友看起来呢，你就会觉得他们呢，非常的孩子气。所以呢，在针对感情的部分呢，或者是社交的部分。 你的对手或者是你交往的对象呢，都会比较想要选择年纪比自己年长的，或者是比较成熟的对象哦。你比较容易会有这样的一个倾向，甚至你都不排斥老少配哦。所以呢，在这个礼拜呢，呃，你如果能够找到类似这样的一个人，可以情谊，或者是可以跟你一起成长，都会是不错的。再来呢，下一个生肖是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在当周呢是属于需要调整思绪的一周哦。而在当周有很多事情都需要你亲自去处理，所以你会有忙不过来的时刻。也要注意的去调整你的思绪，不要让繁杂的事物影响你的心情。那么你在静下来学习跟工作的时候，你也能够去感受到生活。 那么在当中呢，要切记一点，就是当你的思考的时间增加，你也会有不同的感受跟体悟，可以让你看清很多的事态。所以也会建议，其实呢，你在这个礼拜呢，可以在闲暇之余呢，多给自己创造一些机会去结识各行各业的新朋友。那么这当中会不乏一些优秀的的一些异性的对象。 那么在单身的话，你就可以多留意，也许呢可以谱出一段新的恋情。但是呢，如果是针对已婚的对象，他就可能给你带来新的商机哦。那么在当中，我们的财运极佳，不会为金钱去烦恼或担心。我们在当周的运势相当的旺盛，因此你们并没有需要留意的天数。而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是竹葵。 那么，在西元四百一十五年的时候，人们发现了圣西塔法诺的遗骸。他曾经被在耶当耶稣呢，就是被钉在十字架后的，他有发表演说，所以呢，他就被犹太人以乱石给打死了。而他后来托梦告诉了主教，人家才找到他的遗骸哦。所以呢，这个呃竹葵的这个祝福之下，就代表的是梦。 dream，而在当中呢，受到他祝福的朋友们呢，也意味的是呢，你们是比较喜欢发梦、做梦啊，然后呢，有自己的一个幻想的一个人哦。那么你会想要让自己的生活有高潮迭起，然后你希望你的感情生活呢也会很丰富的、精彩绝伦。但这样的你呢，很容易呢把对方呢搞得精疲力尽哦。 人仰马翻，所以呢，我们少一点戏剧化，多一点生活化，多一点在地化，对你们的感情会更加的理想哦。再来呢，下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在当中是属于需要知足常乐的一周，而在当中呢，我们的这个理想状态呢，就是达到快乐，还有达到满足，因为在生活中难免会有一些担忧哦，会有一些干扰哦。 所以呢，你想要去识别这种小小的确信哦，就会变得比较难了。但是如果在这个礼拜呢，你们是设法去体验内心的满足，那么这个渴望感就再度的就会被点燃哦。那么在这个礼拜，别人可能会觉得你们有一点疏远，但是其实这也没有关系，因为这是短暂的。这个礼拜的重点是你需要拨一点时间给自己，让自己达到个人的成长。 而在这个礼拜，你有机会完成某个案子或是某个项目，比如说你很终于把一个长期在分期缴纳的东西呢，把它缴完了，或者是说你终于放下了某一些负面的情绪，终于呢，呃，割离了某一段不该呃经营的感情哦，在这个礼拜都有可能发生，呃，这都会是非常值得庆幸的，也许在当中呢。 你会觉得你没有办法进入很浪漫的模式，但是你对关系，你对一段感情，你会保持你的忠诚度。所以呢，透过这种交谈跟想法的分享，让对方来能够理解你，也是在当中提升关系的一个模式。那么在当中，你们运势也相当旺盛，因此并没有需要留意的天数。 而针对属鸡的朋友，我们在当周的开运花是石竹。那这种原产地在亚洲东部的石竹，盛开的花朵呈现红色或白红相间，但它的这个花的花期是相当的短暂的，所以呢，它的生命力也就显得比较柔弱一些。因此，它的祝福之下就代表的是 sorrow，悲苦。 而在当周受到他祝福的属鸡的朋友，也比较有机会去体验生活中各种酸甜苦辣的滋味。同时，你也比较懂得去体贴关怀周遭的人事物。那么，这样的个性呢，也就会导致你有可能会稍微的比较消极的面对生活。所以，要提醒你们一定要记住哦，要用积极乐观的态度去迎接人生中大大小小的境遇。 也才能够把快乐带到你周遭的人身边哦。再来呢，下一个生肖是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在当中呢是属于有丰富多彩的一周哦。在当中你们有比较多的时间可以陪伴亲友，所以不妨呢，也可以多到公园啊、游乐场啊，或者是一些呃。 观光景点呐，都是转换磁场的不错选择。哎，在这个礼拜呢，你也比较多有机会可以经过朋友的介绍而认识一些新的朋友，所以不妨运用晚上的时候呢，多划一下手机，多看一下最近的时事啊、报刊杂志的一些新闻啊，这样子你在跟人呃互动的时候呢，才有机会可以增加这个茶余饭后的话题，你才有办法呢，不会让整个状况进入冷场哦。 那么最重要的是，在当中要保持我们的心情开朗，自然呢，大运呢会一直跟你连接，而且呢，你也可以大方一点的跟大家相处，你就会发现，诶，我整体的运势好像呢一直不断的在提升跟升温。那么针对已婚的朋友啊，特别提醒一下，在当中一定要跟对方多沟通一下哦，才不会让感情啊莫名的变淡了。 而在当周呢，我们运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属狗的朋友，我们在当周的开运花呢是秋藏红花。秋藏红花它是献给五世纪时罗马帝国的皇后，所以呢，我们这主要是为了要赞美她热心保护教会哦，让教会广受人知。所以她的祝福之下就代表的是 protection 保护。 而受到他祝福的属狗的朋友们呢，也意味的是，你们在当中有非常早熟的特性哦，常常是同伴间的领导人物哦，就有点像是 C 位的人物，你们总是能够带领着他人。唯独呢，你就是不喜欢跟你的意中人撒娇，所以这一点呢，可能你要是柔弱一点哦，然后表现一下这个另外。 这个反差萌的一面哦，才能够让感情呢更加的顺遂。那么呢，这一个礼拜呢，也会建议你们不妨呢，可以找年纪小一点的恋人哦，也许呢，他们就比较能够包容你这个部分哦。再来，最后让我们来看一下，是针对属猪的朋友，属猪的朋友在当中是属于需要小心防范的一周哦。而在这个礼拜，你们非常适合呢。 透过一些小的饰品啊、装饰啊，来提升自己的运势。甚至如果你很喜欢园艺啊，你也可以打理一下花花草草这些东西，来帮你开运哦。那当周非常适合专注在家庭还有我们所住的这个环境的打理哦。而且呢，要特别留意一下，在这个礼拜你耳根子比较软，所以可能会比平时更容易受骗哦。所以不要让你的感性。 战胜了你的理性哦，在判断事情的时候，还是要多一分眼哦。那么在当中，你的挑战就是不要被利用的状况之下去给予、去付出。那么在当中，你们在工作上也比较容易获得他人的认可，很有机会有晋升，或者是有责任增加的一个状况。那么在这个礼拜要特别提醒你们，因为你有多了这些任务或者是责任。 所以你也会可能比平时更容易分心哦。因此呢，要在检查你的这个作业的部分呢，要比过去更加的仔细哦。还有呢，记得要列出一个 follow up 的 checklist，去跟踪好重要的事项，才能够让你立足的更加的稳哦。那么在当中我们要留意的天数有两天，要顾头跟顾尾，所以请好好的注意周一以及周日哦。 而针对我们属猪的朋友，我们在当周的开运花是喇叭水仙。那么，喇叭水仙呢？它也是水仙的一种，它自然生长在南欧到北非的一带，和普通的花是不太一样的。因为喇叭形状的这个副冠呢，比花瓣还要引人注目哦。而喇叭其实它就是用来宣布光荣的乐器，所以呢，它的祝福之下就代表的是 glory。 光荣，而受到他祝福的你们属猪的朋友，在当中呢都能够过得充满光荣的一周哦，而且你会觉得备受瞩目，你也很想要去把自己在这一年来所得到的一些 accomplishment 呢去分享给大家。那么在当中是非常适合呢，把你知性的那一面哦，擅长社交热情的那一面呢。 把它展现出出来，但是切记，当我们在做这样的一个呈现的时候，不要让人家有这种骄纵的感觉，才可以呢，让一切维持的美好哦。好，以上呢是针对当周呢个别生肖的朋友要留意的地方。再让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属牛的朋友，第二名呢是属羊的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中这三个生肖呢，建议你们要多跟另外一半去分享你的心情哦，请他们去分摊一下你的辛劳苦劳都好，这样子对于感情呢是有利于就是升温的。那不管是快乐还是忧伤。 和对方说一说呢，总是能够让对方提升一些理解你的情绪。再来就是在这个礼拜呢，对方也比较容易会展现浪漫感性的这一面，所以呢，当你跟他呃反馈的时候呢，他也比较知道要怎么样去对待你，所以你们可以制造更多的生活情趣。相对的呢，你也会觉得不会是对牛弹琴的时候哦。 好，以上呢是针对我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，或是想要知道您当年度流年运势的朋友，也可以透过上方的微讯号跟老师预约线上咨询，或是透过下方的网络连接呢跟老师预约。 还没有报名点灯的朋友，也不要错过我们在元宵节的第二期的点灯法会。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。